engagez euch in, im Austausch, in der interkulturellen Begegnung, denn an diesen Begegnungen wächst man selbst. Je trouve euh, ce travail incroyable. Pour moi, c'était vraiment une révélation quand j'ai commencé à le faire. Et à chaque projet, on est émerveillé euh, de voir les changements euh, qui se passent dans les participants et participantes. La Tatsache, dass ich an der Grundausbildung teilgenommen a hat mein Leben relativ drastisch verändert, J'ai envie de dire à tout le monde de, bah, se lancer en fait et ne, vous posez pas de questions sur est-ce que je connais la langue ou pas, est-ce que je connais le pays ou pas. Et euh, c'est plus facile qu'on ne le pense de rencontrer quelqu'un dans notre pays.